فایر یہِ مي آپ فا ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ اَتھ گوٚو اَپارِ یَپور سُہ راج مےٚ آو اَسنا پٮ۪ٹھَے لَگوو تٔمۍ برٛٮ۪سٹ زنٛگ پیٚیہِ چھٔلۍ چھٔلۍ چل سۄ تہِ تُج مےٚ تیوٗت تہِ اوسُم ہوش سۄ چھَم کۄچھِ منٛز تھوٚد ووٚتھُس مےٚ پیوٚو لوٚگ دَب پھُٹ دَنٛد پَتہٕ پہ نہٕ خبر سۄ کوٚرُکھ كوريك پوٚت شہیٖد شہيد منظار سُہ زنٛگ مےٚ

tīrāṅgī बस Pat हमने खबर आ गया त्रेई बज गो वाका दुहिची नमाज पढ़े जुमा वस पत हमने खबर गया पत तुलमी जिस लोगो निमित अस्पताल अस्पत अस्पताल अस्मत बाकी नारा पार ऐसा ऐसा गया गाला था ऐसे ऐसे मोही मुकदस की खातर युवान अतुल समा हसरत हो गई

حقیقت اکوزہ مزوزہ مزہ اسیر اعظم پنسر ریاست پن کرن سنگھ اس صدر شیخ عبد اللہ ورزیر اعظم بخشی صوب اس وزیر اعظم اَسہِ کال پٮ۪ٹھ کُس مطلب کۄس کۄس چھِ چھِ پٮ۪وان سیوٚد کَران اَتھ منٛز کینٛہہ اَسہِ سٲنِس اَتھ تحریٖکَس منٛز اِس کَران کانٛہہ من اَسہِ حکومت حالمکن مرن رگ ر حالات سدرا نا یہ حالات سدرنس موقع دتک کال و صبح ونان گا کات سا سرانجام تو بنانے سے یہ مسلسل پانے کی کھال پہ بیس مت

وا فر آو بہ گ ناکاس سو ہیروی ہیرو گیر اتنی پتھر وایا مشکل گہ گر پھا بہت دکانس پہ یہ مشکل گا تاز میں پورا چلنی سکت ہو مجبور کراشے ولسا صبن سجد رات وج مہسا یہ وٹسپس پمو روٹ جان پُلسہٕ وٲلۍ پلس ولیا تماش وچنس لڑکس چلان چھِ أسۍ وَنان ہے یارٕ اگر أسۍ تر ناخو اس مطلب مزدور کرو روپی دہ زینو زینہ تر قیم کہین لہٰذا سون شہر قریب